Hej och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag är det onsdag den 28 oktober och jag ska ut med lillgrabbens hund och springa av sig med, med min kompis Dannes hundar. Sitt, sitt, sitt. Det är tjejstanna. Så idag när den här fröken var trött. Nej, stanna. Nej. oh, inte hoppa, Nej. inte hoppa. Är du glad Va? Är du glad där? Nej, Hej Nanook! Yes. Åh, oh, nu är det. Nej, nej. Nej, nej. Lisa. Det blir inte att tvätta hund sen. Full i bad. Ja, hundarna de busar hej vilt. Och själv försöker man bara hålla sig undan innan man blir om, omkullputtad. Och så får man vara ute i skogen också. Titta vad fint det är. Lite dimma. Och så är det fyra plusgrader. Och där kom en hund i full karriär. vi fortsätter väl de andra. Den där äh, fästningen uppe i skogen. Och han är på väg neråt. Ska plocka in hundarna i bilarna. Så jag tackar för den här gången. Inte något långt avsnitt. Men ändå lite grann. Ha det bäst så länge. Hej då!